Click on andata ancora cambiata allora sudumbu mm -hmm. la mancosa e la mancosella canna femmina mm -hmm. e canna maschio quindi Arundo Donax e Arundo pliniana. Buco piccolo, quella che era maschio. Sì. Ecco, quella. Poi questa, ci sono quattro fori diteggiabili e sarrifini. Come vi stavo spiegando prima, se mi c'è anche quest'altra sedia. Altrimenti vi sono davanti al... E noi riusciamo ah, a sentire quando io chiudo tutto sembra quasi che lo strumento non stia suonando mm -hmm. sentite che sentite mm-hmm. na, ta, ta, ta, ta, e quindi è come se abbiamo due strumenti quindi questa è mediana mediana chiamiamo mediana quando hanno questa struttura musicale cioè questo è un do ad esempio ma possiamo costruirla anche in si bemolle in la in sol e le note della mancosa sono un altro do e poi un pezzo di scala maggiore cioè do re mi fa sol alla destra abbiamo il do qui do, re, mi, fa. Questo strumento mediana può diventare mediana PPA, cioè un altro strumento, cioè così è mediana PPA, scusate, spostando la cera dall'ultimo foro al primo foro, diventa una mediana asciutta. Mm -hmm. due strumenti, mm. nella mediana pipì e mediana asciutta. E quindi adesso ha fatto due, due concertus? Due concertus diversi, mediana e mediana asciutta, quindi ci sono due suonate diverse, due balli diversi. Se adesso alla mediana io metto invece una mancosa di Fiorassio, diventa fiuda, Ecco perché i principali sono mediana, fiorassio e punte organo. Quindi prendendo la mediana sinistra e la sinistra del fiorassio, cioè quella, la mancosa del fiorassio, abbiamo la fiuda, fatta in due radio. parti su Dubu, questa per comodità di, di trasporto. Mm-hmm. Sino all'inizio del Novecento questi strumenti erano in tele, anche su straccascio, anche il contenitore della Noedas è importante, ma è da mettere sì, sì, sì, in, una, messo, messo. in una ricerca. Mm-hmm. Turcascio. Straccascio. Straccascio. Straccascio. Sì, l'abbiamo messo, no? L'ho letto da qualche parte. Sì, sì. Allora, mediana, mm -hmm. possiamo costruirla, abbiamo detto, in, mm -hmm. Eh, in, in varie tonalità. Mm -hmm. Diciamo, quelle più utilizzate sono il Do, il Re e il Si bemolle. Quelle oltre il, eh, il La e il Sol diventano già eh, ostiche da, da suonare, sono grandi, però ci sono. Prendiamo questo, l'ispinello, praticamente è un e una mediana e una mediana, però l'ottava in questo, la, la, la, sinistra suona più alta della, della destra, mm. praticamente un'ottava un sopra, quindi un derivato della mediana. Eh, e anche in questo caso alla destra abbiamo la, la mediana pipia, se sposto la cera qui diventa uh, eh, ispinello ah, a pipia e ispinello asciutto. Che bello. suonata dura 7-10 minuti. Un suono basso. Sì, a me piace moltissimo. E devi fare questo. Mm, Ma non vai in iperventilazione. Mm? non vai in iperventilazione. No. Eh, ah, Sembra un criccetto. È solo. Perché le guance devono eh, rimanere sempre piene. Però non faccio nessuna fatica. No, no, si vede che non ha né affanno. Perché praticamente l'aria, la, non perdo aria, non sto questa si apre e si chiude, quindi l'unica perdita di aria è minima, questa si apre e si chiude. Quindi ho gonfio solo le... magari sono un po' sformato, però posso dormire tranquillamente della United. Ah, e poi abbiamo, ecco, se prendiamo la... la, la destra del Fioraciu, infatti, diventa la fiuda bagadia in questo caso, l'altra era fiuda, questa è fiuda bagadia, cioè eh, la, la fiuda... La vedova la senza... Vedova... La... <laughs> bellissimo, però io le adoro. Sì, questo ultimo suono lo adoro. Bello, era, questo era c'era cioè, proprio il contrasto fra un familiare, non so, più... L'altra era un po' scordata comunque, anche quello. Su Stracascio. Altrimenti ah, Su Stracascio. quando funzionano bene sono tutte. E in pelle? Sì. O, o questa cuoio, è ancora più bassa no. rispetto all'altra. Perché... Questo è il punte organ diversa. Mentre prima avevamo tipo Do, Do e Do, mm -hmm. qui abbiamo Do per un Mi, però supponiamo sia un Do, abbiamo Do e la quinta. Il Do ce l'abbiamo qui. Ah, ok. Putte Hogan, dicono che lo chiama così anche perché richiama l'organo della ah, eh, forse non quello. Ecco. Eh, Sembrano tre, tre, o più strumenti insieme. Sì, sì, sì, sì incredibile. È incredibile. Cioè, punto e organo. Poi tutti gli altri sono un po' derivati da... Da questi... Da questi. Ascolta, c'è una launeda tua in particolare a cui sei più affezionato? C'è una che proprio... Mm, La senti... Come modello oppure una quella che devo ancora costruire. <laughs> no, dai, è non c'è di tutte quelle che hai costruito. Non tipo quella delle cantiche. Mm. E qua due bordoni, l'ho fatta anche come le Launedas, però poi alla fine eh, ho fatto questo modello anche perché sia il Benson dice che riporta un passo dove dice probabilmente la cantigas era fatta da due bordoni e un, eh, un coso, oppure la gaita spagnola ha due bordoni a una distanza di una quinta, quindi anche per questo motivo ho fatto due bordoni e un chanter e una canna melodica.